kuma dan ladi wanzam wannan mai gyaran gemu ya mai gyaran gashin baki ya to to to to to na zuwa sai ga wani mutum eh. iya dauke da jaka Allahu akbar na ce to bawan Allah daga ina kake ice shi bako ne to me kake nema ice in taimaka masa in ba shi abinci na ce ni ma ba karya ba ka ji haɗamammiya na ce to ni ma ba ya ba yau na ba bako sauka ba ashe ashe wannan bako wallahi kamar zan ki bakon nan ashe dan baiwa ne shi bakon yi ba hadamamme bane dan baiwa ne ban gane menene dan menene kuma dan baiwa da ake nufi da dan baiwa idan za ka kusa mutuwa zai gane idan ya dau dan dinke sai mai da shi agogo tsinke haka dinke kamar wannan agogo sai kamar wannan wallahi sai sai imai da shi agogo ko kuma ya dau takalmi sai imai da takalmi kaza wai daushe na ce da ka ba lokacin ma kai da mun ci nama a banza dan da aka baka labari kake ban labari ko ko gani kai da idanu wannan labari a gida na fa duk abin da ifa ido na to to shi ne na ce to da ba a garin wasu kwara a garin eh, na ce zan zo in gaya maka in ɗauke ka in kai ka gurin wannan ɗan baiwa domin i taimaka maka to kuma sai faduwa ta zo daidai da zama kamar ya yarinya yar wajenka Mm. hafsatu ko hafsatu eh, ita yarinya hafsatu hafsatu ka san duk ɗaya ne da hafsa dai da eh, hafsatu ka da hafsa eh. hafsatu ai za ka ji an ce hafsatu to hafsatu duka dai duk ɗaya ne to lai dai muna zaune sai da yarinya hafsatu sai ike wannan fa nace yar gidan ba mai kan wace sai ike to to ina son ta kuwa wala iya son ta da aure shi din eh ka ce ni na zama surike kware kuwa ya to ai idan magana auren ta ne ma dauhe idan ka ga ya dace ka ce an bayi kware eh, ya zo kuna ba kai mai auren da ya ta ne ni mai auren da yarka ne ni mai auro wa danka ya ne kai mai auren wa dan waje na ya ne hakika abin da yasa kaga wannan yarinya na fita sha'anin ta abu ɗaya ta a matsayina na abokinka kuma amini eh ta yarinyar nan ta ɗauko tallan dan wace sai da ta zuba dan wacen sha biyar ba sai da na shayi sai na ce kudin dan wake na ce yarinya ba ni da kuɗi ta so ta zage ni eh to laifi na ai da na nuna mata na ce mata ga matsayinka abuna da haka bai faru ba kwarai eh. a'a ba kome ka sani kowa ka taimako shi Allah zai taimaka ka ni haka ne mun kana tafiya ka samu ceto Ali Jumaka Hani. Eh, na gode kwarai. Zan kara sa kasuwa. Wannan keken ka Na wani? Keken ka Allah gashi muna ma ina so siya seat ne ma yau. Ba komai. Ba komai. Ah, to ka tafi dai. Allah. Eh Allah, ai na nuna ma ni dan baiwa ne. Allah sai saboda haka wannan na nuna mani idan wani yana son a taimaka masa sai ka kawo shi za a iya a ina ne zan same ka ni eh. ni da ali a nan gwan nake a ah, da ma gode mala ma gode yanzu mu bari ci da da ceci a gama da mashi je ka wale ayyo nan buga Allah mm. Allah ya ce mun mun a da daidai dewa Salamu Ya sai faɗuwa ya zo daidai da zama. ainihin nan kokari nake in yi sallama ko kuma samu yarin da zan tura ya min irin amma tun da ubangiji Allah ya sa ce ka fito dama yanzu a kan hanya ne kina gina da kyau mashin jackson ne ya bugo waya tun daga ingila ya rinci waya ya ce yana jin labari na ga tari yana jin labari na ya bugo min waya ya ce a siya masa dan wake na naira ɗari biyu da tamanin a shirga masa yajin daddawa a shirga magi a zo mai sai ga nan a jirgin sama mm, ga ni ga dan wate lalai ga ni ga dangote muna cikin jirgin sama in ga miki na gaba iya tunani na ana bude windo ba inda na duro sai nan kofar gidan ku hmm? waya gidan ku ba wutar nefa ne waya ta magana o oh, oh, oh, oh salula za ki ce mu eh. hansa za ki ce mu eh. in dai kana da hansa ina san in dai maganan hansa na kin kin gama maganan karshe ai dan wada mai beza nan wada mai beza shi ya bani hansa guda biyu suna nan a ajiye da muke san baki taba tambaya wani a baguri na ba saboda tsabar irin kauna ta da kike yi eh ai gaba eh ai yanzu zan kawo waya ke ki zabi da guda iman dauki guda eh kenan kowa da yanayin yanayin yanayin ka yanayin abin da zaka zaba in na kawo miki ke ma sai ki zabi na ki ke nan nan yau zan kawo miki waya ka miki gobe da almuru an gama yar kudi da kudi ne yar kudi da kudi ne sweeties dadin halo bye wayo allah na kai ka annabi rasulullahi kaga ita tana fanta ni ina coca cola dole a hada wannan musu din ya haɗu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un a ina zuwa zai shaida dan wata mai beza shi zai shirya shinkafa ta dan wate wanda za a kawo a shirka abinci ya hajja alhaji ashe ka dawo wallahi na dawo kusan da lafiya alhamdulillah wato tafiya ta mu lokaci in da jirgi ai ba ta riƙa da mun je lagos mun sauka sai mu ƙarasa a mota to yanzu ga alƙawarin nan eh, da fatan kai kin iya mota kiyawa yanzu ba ta komai shiga ƙaramin koya miki to je ɗan fara nuna miki kai kai kai kai ah. sanin ai ka gani ka gani ai ka gani mutumin aikin dan baiwa ba dai ka gani dan baiwa ba amma kai da mutum ba ka da mutum ya ka samu kura ka je ka samu mutane da kan Allah kura ruwa ka samu kura ruwa kai mataki kai gaba da Allah da Allah a a da Allah kai wanda kare da mu idan da ki ka da zo zo guda da tafi yadda ka kore ta mun zo gurin ta kai mun ma mun kore ta ta zo gurin Allah ku Allah ku la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi mai gida ni gaskiya abin da kake min mai gida gaskiya ya ishe ni shikenan kai sai ka zauna a gida baka zuwa ka nemo abinci ka zo an bakon nan gidan nan shikenan ka daina fita ka nemi abin da zamu ci ka daina ko nemo mana ruwan sha a gidan nan kullum kana zaune sai dai ka shiga ka fito in ganka da kuɗi ban san sana'ar da kake yi ba ban gane ina ba ki ke dai nan? ni gaskiya ba zan ci ba sai ka gaya min inda kake samowa ya za a yi ci to ba ruwanki da ruwana akan wannan dalili da ruwana tun da ina zaman ka ko Ba kai take yi ba to ni take yi a ni ban yi da kai ba da eh, miji da kana da sana'a mm. yanzu kuma zuwa na haɗuwa na da kai baka da sana'a Bawar Allah. Wallahi ina gaya miki da abin da zaki ki da mijinki. To ai da shi nake. A ai na ji gina ne maki sako ne ne. Karfa ki ki ki ki bata man rai. Wallahi wallahi ka gaya mata. Allah zan iya mai da ita jaka. Ya kama. Kuni Allah. Ya hakuri. Wallahi zan iya mai da ke. Shi wannan mutumin dan baiwa ne. Yanzu kan wani lokaci sai ki ga kin zama jaka. Dan Allah. Allah a'a. Ke ba ki sani ba? Dan Allah kai hakuri. za ki yi da miji. to ina gaya mishi gaskiya ne kullum ki ba hankali wannan mutum dan barwa ne shi in mai da kubura dakwa jaka kubura dakwa ta boshi dan Allah to shi na baka wani lokaci sai ibata jaka ima da ita jaka ibata da jakuna ya haƙuri kuma amma tunaninki kubura dakwa ai ba musulma ba ce Kware kuwa an ya ce an ya ce to ta isa ta dawo ba za ta dawo ba to shi kenan ka yi haƙuri ka yi haƙuri da Allah wallahi